hello guys welcome to a new video and आज हम रोज करने वाले हैं फाइव मिनट क्राफ्ट को न्यू न्यू एकदम न्यू वीडियो है एंड शायद से इसमें थोड़े से पुराने लाइफ एक्ट्स हो सकते हैं शायद मेरे को पता नहीं तो या आज हम रोज करने वाले हैं फाइव मिनट्स क्राफ्ट को एंड पहले ही बता दूं मैं इसलिए डीएक्टिवेट थोड़ा सा हो गया था बिकॉज मैं डिस्कॉर्ड के अपने सर्वर पर थोड़ा सा काम कर रहा था ताकि उसको मैं एडवांस कर सकूं एंड यस डिस्कॉर्ड का गिव अवे स्टार्ट हो चुका है जल्दी से उसको ज्वाइन कर लो यार बस मज़ा आ जाएगा तो let's begin the video okay तो यहाँ पर एक लड़की की पे, वो पेंसिल ख़राब हो गई ये नेल पॉलिशर छी भाई वाओ गाइस वाओ क्या दिमाग है मतलब इनको ये नहीं समझ आ रहा कि आप मतलब दूसरे बंदे से शॉर्पनर ले सकते हो बट नहीं हमने शॉर्पनर नहीं लेना है भाई क्या है मतलब शॉर्पनर शॉर्पनर भाई सिर्फ एक शॉर्पनर के लिए ये एक नेल पॉलिशर को अपने पास रखते हैं एंड या स्कूल्स में नेल पॉलिशर को लेके आना या मतलब ये तो कॉलेज के लाइफ हैक्स हैं लेकिन टाइटल में स्कूल लाइफ हैक्स लिखा हुआ था कैसी भाई मेरे को समझ नहीं आया बिल्कुल भी भाई इनकी मर्जी ओके तो ये यहाँ पर एक लड़की है उसका पेपर आया बी ओके ये गुस्सा होगी एंड भाई इतना भाई इतने पागलों की तरह ओके तो व्हाट क्या क्या क्या भाई ये क्या है पहले तो ये लड़की ये फर्स्ट बेंचर लग रही है मेरे को एंड भाई ऐसे कौन पागलों की तरह हो जाते हैं मैम ने देख लिया तुम्हारी मम्मा को कंप्लेंट कर सकते हैं भाई किसी को कंप्लेंट कर सकते हैं वो भाई ऐसे पागलों की तरह पेपर कौन घुमाता है भाई ऐसे कौन घुमाता है भाई कौन भाई ऐसे मतलब ये भाई फाइव मिनट क्राफ्ट वाले ऐसे ही कर सकते हैं यही है बस भाई दिमाग फट गया मेरा और भाई ये लड़की भाई इनको मतलब पता ही नहीं है उसके बी आया मतलब देखो अब वो ऐसे पागलों की तरह करने लग गई बट भाई ग्लू को सूखने के लिए हॉट ग्लू को सूखने के लिए टाइम तो लगता है भाई इन्होंने तो एक सेकंड में हो गई भाई और ऊपर से वो हटा कैसे ग्लू चिपक सकती है पेपर पे पेपर फट सकता भाई भाई मतलब लॉजिक कहाँ है भाई लॉजिक वाली बातें तो करो भाई लॉजिक वाली बात तो कर लो भाई ये कुछ भी दिखा रहे हैं ओके तो यहाँ पर टैटू मेरे ख्याल से हो जाएगा भाई मेरे को लग नहीं रहा वट भाई मतलब आप ना शॉप पे जाके टैटू नहीं बनवा सकते ये हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन या भाई हमने भाई पानी में क्या डालने की ज़रूरत थी आप सीधे मार्क कर सकते थे एंड डोंट वेस्ट वाटर भाई ये बहुत गलत लाइफ है क्या ओके तो यहाँ पर कंपस ले रहे हैं एंड एक लड़के को मिला नहीं तो इसने भाई क्या कर रही है ये क्या कर रही है भाई नहीं नो नो भाई ये नहीं नहीं भाई वो बाद में ले नहीं सकती भाई देखो इतनी गरीबी है भाई पहले तो ये बताओ तेरे बालों में पेंसिल किसकी पेंसिल है ये तेरी पेंसिल ही होगी ऑब्वियसली बट एक बात बताओ ज़रा आप दूसरे से कंपस ले नहीं सकते इतनी ज़्यादा गरीबी है भाई एम्बेरसिंग मूवमेंट नहीं होता भाई अगर कोई चीज़ लेते हैं दूसरे से या अपने फ्रेंड से ही ले लो कोई फ्रेंड होएगा तेरा एंड भाई मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आया इस लड़की ने बालों में पेंसिल को रखी हुई है एंड पे और इसके पास रबर बैंड कहाँ से है पहले ये बताओ एंड ऐसे बन के हुलिया बना के जाना स्कूल में एंटर नहीं होने देंगे तो बाय गाइज आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होती है आई नो बहुत छोटी वीडियो थी बहुत बड़ी वीडियो थी भाई चार मिनट के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सकता तो या आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना भूल मत जाना भाई मतलब भाई हमारी बॉय गैंग बड़ी ना एंड मेरे को फाइल नहीं मिल पाई है इंट्रो एंड आउट्रो की सॉरी एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गाइज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में